kupitia channel ya daktari kiganjani na tumaini hujambo na asante kwa kuendelea kutufuatilia ili uweze kujifunza mengi zaidi kuhusiana na afya kwa ujumla kama kawaida tumekuwa tukikuletea elimu mbalimbali pamoja na ufafanuzi kuhusiana na masuala ya afya kwa ujumla leo kama kawaida dr ayubu msalilwa ambaye ndiye hutoa elimu hii pamoja na ufafanuzi kupitia chaneli yetu ya daktari kiganjani tuko naye pia na leo anaenda kujibu maswali kadhaa ambayo ambayo yamekuwa yakiulizwa na wafuatiliaji wetu, ikiwa ni pamoja na dhana potofu ambazo watu wanazo na wanaziamini kuhusiana na swala zima la tohara, hasa pale linapofanywa kwa mtoto akiwa bado mdogo, kabla hajafikia umri wa mtu mzima. Yawezekana hata wewe kuna maswali unajiuliza, na pengine umekuwa ukiamini kwamba ndivyo inavyokuwa. Lakini je, kwa upande wa afya, sayansi inasema nini? Ni kweli kumtahiri mtoto anapokuwa mdogo na kumtahiri hospitali kunaweza kukamfanya apate madhara mbalimbali, ikiwa ni pamoja pengine na kumfanya baadaye asiwe na uwezo wa kufanya tendo la ndoa, ikiwa ni pamoja pia na kupunguza uwezo wake wa kuzalisha. Hayo ni baadhi, lakini mengi Dr. Ayubu Msalilwa anatufafanulia zaidi. Mimi ni Anatoria Gabriel, karibu tuwe sote. swali lingine limeulizwa kwamba mbali na mwanaume kupoteza uwezo wa kufanya tendo la ndoa pamoja na uwezo wa kuzalisha, vipi katika dhana nzima ya mwonekano wa maumbile ya mwanaume? Je, kutahiriwa kunaweza kukaathiri maumbile na kuyafanya yawe madogo, au pia hii ni dhana tofauti ambayo kisayansi haipo kabisa? Asante, nilikuwa na, na, nakuja huko kwa sababu nimeliona hilo swali ulivyoandika hapo. Mm. Sasa niweze kusema ya kwamba dhana nzima ya ku Tahiri ni kuondoa ngozi ya mbele tunaondoa ngozi ya mbele ambayo nikikurudisha nyuma kitaalamu, ikiwa maumbile ya mwanaume yamesinyaa, yanakuwa yana saizi fulani, yanakuwa yana umbo fulani ambalo ni la kusinyaa. Inapotokea kwamba yamesisimliwa na damu imekwenda kujaa kwenye yale maumbile, yale maumbile huwa yanakuwa yana yanaongezeka kwa umbile, si ndio? Yatafikia ule ukubwa ambao huyu mtu alitakiwa kuwa nao. Sasa kinachoongezeka ni umbile lile la uume, haiongezeki ile ngozi ya mbele. Kwa hiyo kinachotolewa wakati wa kutahiri ni ngozi ngozi ya mbele, haitolewi umbile. Kwa hiyo kutahiri hakuathiri umbile la mtu, umbile la mtu linabaki kama lilivyokuwa. Sasa dhana ya mtu kuwa na umbile dogo au umbile kubwa kwamba nimemtahiri akiwa mtoto basi atakuwa na umbile dogo, hiyo havihusiani. Hiyo inategemeana na mtu na gene, genetic yake, makeup yake, vinasaba vyake vimemuumba vipi, ni mtu wa kurithi vipi, ukoo wake ukoje, wao kwenye ukoo wao wanakuwa na maumbile makubwa au wamekuwa na maumbile madogo. Kwa hicho ndo ambacho kinahusianishwa hapo, na sio ya kwamba mtu akitahiriwa ataweza kutengeneza ilo umbile dogo au kama msikilizaji wetu alivyosema kwamba ni hali ya ulegevu. Sasa labda niseme maumbile ya mtu hayamfanyi mtu awe wa muhimu au kutokuwa wa muhimu kuliko mwingine. Kila maumbile ya mtu ni sawa, na nimeshapata mimi binafsi watu kadhaa ambao wanakuta wana maumbile hawe ambayo wanaona kama ni maregevu au ni wanahisi wao ni madogo kuliko watu wengine, lakini kuna namna ambazo tunawafundisha hawa watu na wanaweza kuyatumia maumbile vizuri vizuri na nimeshaona watu kama hao ambao wanapata watoto vizuri kabisa na hao wengine waliokuwa wanajiona kwamba wana maumbile ambayo labda ni makubwa wasipate hao watoto au wasiweze kufanya vitu vingine. Kwa hivyo ni, ni dhana ambayo iko potofu kidogo kwenye jamii yetu. Ana. Sawa, pamoja na yote Dkt. Ayubu, ni vema sasa tuangalie hili kwamba mwanaume ambaye ametahiriwa na mwanaume ambaye hajatahiriwa ni yupi yupo katika nafasi nzuri na salama zaidi katika hali ya usafi kwenye mwili wake na hasa katika maumbile yake, lakini wakati huo huo utuongezee jambo moja kwamba kwa mwanaume ambaye ametahiriwa na ambaye hajatahiriwa, anaposema anajifanyia usafi, kujisafisha, yupi ni rahisi kuhakikisha anajisafisha inavyotakiwa kiafya na asiweze kupata maradhi mbalimbali ama magonjwa au maambukizi yoyote katika maumbile yake. Asante Ana. Ah, ninafurahi wasikilizaji wetu au watazamaji wetu wanavyokuwa wanafunguka, kwa sababu unajua jamii yetu watu wengi hawaulizi, na kuto kuuliza kwa uzoefu wangu mi mdogo ni kwamba umesababisha watu wengi sana kuja kupata matatizo makubwa baadaye. Sasa nikirudi nyuma, nimesema kwamba ile ngozi ya mbele ambayo inakuwa labda haijatolewa inaweza ikakusanya uchafu, ikakusanya uchafu pamoja na mafuta ambayo nimesema inaweza kaitwa smegma. Haya mafuta yanaweza akawa yana bakteria ndani, bakteria waliokufa, chembechembe za seli zilizokufa na vitu vingine vingine vingi humu ndani. Hii smegma au ile tabaka la mafuta ambalo limejitengeneza linaweza likatoa harufu mbaya mbaya ambayo inaweza ikawa ina kera lakini pia linaweza likasababisha uvimbe, tunaita balanitis sisi kitaalamu. Ule uvimbe ukitokea pale, inamaanisha kwamba utabana lile umbile ah, lile umbile la mwanaume. Utakapombana lile umbile la mwanaume utasababisha ule ule mtu asiweze pia ku, labda kukojoa vizuri au kutoa mkojo vizuri, na atapata maumivu makali mara nyingi, kwa atakoja hospitali. Lakini pia mm, uvimbe huo unaweza ukawa mkubwa, alafu wakati ule anapokuwa amerudisha ile ile ngozi yake kwa nyuma ikanasa hapo, ikashindwa kuendelea kurudi, eh, tunaita phimosis hiyo Sasa itakapokuwa imeshindwa kurudi, yatahitajika kuja kufanyiwa upasuaji, na upasuaji mwenyewe ni, ku, ni kutoa hiyo ngozi ya mbele, sio kama unanielewa hapo. Kwa hivyo hiyo yote ni, ni, ni, ni, ni kwa sababu tu alikuwa na ngozi ya mbele imesababisha maambukizi, maambukizi yamesababisha uvimbe, uvimbe unaweza ukaja ukasababisha ngozi ifanyaje, inase, ikatakiwa kuja kutolewa. Lakini pia umeuliza swali zuri kwamba ni, ni upi ni rahisi kujisafisha. Kwa huyu mwanaume ambaye ambaye ameshakatwa ile ngozi ya mbele, ni rahisi tu kusafisha. Tufanye kama mtu anaosha ndizi, ni rahisi tu kuosha maumbile yake kama hivyo. Lakini kwa yule ambaye anakuwa na ile ngozi ya ndani, maanake atatakiwa tufungue maganda ya ile ndizi, sawa, ifungue maganda alafu ndo aweze kuiosha ndizi kwa ndani. Sasa ni rahisi kuacha uchafu humu ndani, yani sio rahisi kwa ufupi kujisafisha kama ukiwa na ile ngozi ya mbele. Kwa hivyo tafiti zilizofanyika hapa na za kisayansi, kwa sababu tunaongea kitaalamu, ni vitu ambavyo vimefanyika na vikaona kwamba vina madhara, kwamba hata kama mtu akiwa anajua sana kujisafisha, kuna point tu ataacha. Kwa hivyo hicho ndo ambacho kinatokea. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba kutoa ile ngozi ya mbele inakuwa ni rahisi rahisi sana mtu kuweza kufanya usafi, na asipoweza kujisafisha vizuri, madhara ndo kama tuliokwisha kuongea, magonjwa zina, anaweza akapata saratani ya uume, anaweza akapata sara, akasababisha saratani ya kizazi kwa, saratani ya mlango wa kizazi kwa mwanamke, anaweza akapata yeye mwenyewe changamoto hizo nyingine za uvimbe au ile ngozi kuweza kujibana pale, na maumivu makali pia anaweza akayapata. Kwa hiyo yote ni, ni madhara ambayo yanaweza yakatokea. Changamoto kubwa inatokana pia na mazingira yetu yalivyo. Kama Waafrika tunakuwa vitu vingine hatu tuviongei au ni sio rahisi tukajadili swala la usafi especially wa maumbile ambayo labda yanahusiana na via vya uzazi iwe ni kwa mwanamke au kwa mwanaume sio rahisi sana kwa sababu ya, jamii zetu na mapokeo ambayo tuko nayo lakini mi nashauri elimu kama hii iweze kuwafikia watu wengi waweze kujikinga na magonjwa ambayo yanaweza kuepukika na iwe ni wazo ambalo liende pia kwa watu ambao wanakutana na, na watu mara kwa mara kama mashekha alafu wachungaji maskofu kuna walimu wale mabalozi nani wale wote ambao wanakutana na watu mara kwa mara wakawahamasisha watu wawe wanatafuta elimu kama hizi aidha kwa madaktari au kama hapa daktari kiganjani wakapata elimu kama hii bure kabisa tu kwa kununua tu mtu bando lake tu akajifunza mm -hmm. kama hivyo nadhani hili ni jambo la msingi sana na kwa sababu tupo kwenye dunia ambayo ina ongezeko kubwa la maradhi mbalimbali na tunasema maradhi haya kuna na moja ama nyingine yanatokana pia na sisi tunavyotunza miili yetu kwangu mimi nasema Umuhimu mwanaume kutahiriwa ni kujiweka nafasi nzuri zaidi ya kujiepusha na maradhi hayo ambayo umetufahamisha kitaalamu, lakini pia moja kwa moja kujiweka katika hali ya usafi na kujiepusha na magonjwa hayo, na mwisho wa siku kuendelea kujali afya zetu, kutunza afya zetu na kuwajali wengine ambao kwa namna moja ama nyingine wangeweza kuathirika kutokana na maradhi ambayo sisi tumeyatunza katika miili yetu kwa kuto kufanya usafi. Ndugu zetu wasiache kupitia chaneli yetu, wasiache kusubscribe ukiona kipindi hichi umekipenda, share na mwenzio, cheza na mwenzako, kama sisi ambavyo tumetumia muda wetu kuweza kujadili. Share na mwingine, mwingine aweze kujifunza. Usiache kulike, tupatie comment hapo, tuambie wewe na mtazamo gani kupitia, ili tuendelee kujifunza, ili tuweze kwenda kufika mbali zaidi. Kwa hiyo majina yetu ni yale yale, Facebook ni daktari underscore kiganjani, Instagram ni daktari underscore kiganjani, YouTube ni daktari kiganjani. Kama una swali tuandikie hapo. Kwa nafasi nyingine kuhusiana na elimu nzima ya swala la kutahiri, basi tutaweza kukufahamisha Papa kupitia Daktari Kiganjani. Tukisema Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako.